магниттин уюлдарынын ортосуна вертикалдык октун айланасында оңой айланган зым алкагын орнотуңуз чынжыр жабылганда алкак айланат жана магниттин такасы орнотулган тегиздикке перпендикулярдуу орун алат жабдуу жайгашкан үстөлдү жеңил түртөбүз рамка өз ордун өзгөртпөйт эми алкакты жүз сексен градус буруп чынжырды кайра жабабыз рамка кыймылсыз жабдуу жайгашкан үстөлдү жеңил түртөбүз алкак мурунку абалына айланат демек алкактын биринчи абалы туруктуу тең салмактуулук абалы ал эми экинчиси туруксуз жыйынтыктайлы магниттин магнит талаасы магнит жебесине жана агымы бар алкакка багыт алуучу таасир этет